लिनक्स में वर्किंग विद रेगुलर फाइल्स पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है फाइल्स और डायरेक्टरीज मिलकर लिनक्स फाइल सिस्टम को बनाती हैं पिछले ट्यूटोरियल में हम देख चुके हैं कि डायरेक्टरी में कैसे कार्य करें आप इस वेबसाइट पर ट्यूटोरियल पा सकते हैं इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि रेगुलर फाइल्स को कैसे संभालें हम पहले से ही अन्य ट्यूटोरियल में देख चुके हैं कि हम cat कमांड का उपयोग करके फाइल कैसे बना सकते हैं विवरण के लिए कृपया इस वेबसाइट पर जाएं देखते हैं कि फाइल को एक जगह से दूसरी जगह कैसे कॉपी करें इसके लिए हमारे पास cp कमांड है देखते हैं कि कमांड का उपयोग कैसे करें सिंगल फाइल कॉपी करने के लिए हम टाइप करेंगे cp स्पेस एक या अधिक ऑप्शन स्पेस सोर्स फाइल का नाम स्पेस गंतव्य फाइल नाम डेस्ट उसी समय कई फाइल्स को कॉपी करने के लिए हम लिखेंगे cp स्पेस एक या अधिक ऑप्शन सोर्स फाइल्स का नाम जो हम कॉपी करना चाहते हैं और गंतव्य डायरेक्टरी का नाम जिसमें यह फाइल्स कॉपी होंगी चलिए एक उदाहरण देखते हैं पहले हम टर्मिनल खोलते हैं हमारे पास पहले से ही होम डायरेक्टरी में टेस्ट1 नामक फाइल है देखने के लिए कि टेस्ट1 में क्या है हम cat space test1 टाइप करेंगे और एंटर दबाएंगे test1 में दिखाए गए कंटेंट को हम देख सकते हैं अब यदि हम इसे test2 नामक अन्य फाइल में कॉपी करना चाहते हैं हमें cp space test1 space test2 लिखना होगा और एंटर दबाना होगा अब फाइल कॉपी हो गई है यदि टेस्ट2 मौजूद नहीं है तो यह पहले बनानी होगी और फिर test1 का कंटेंट इसमें कॉपी करना होगा यदि यह पहले से ही मौजूद है तो यह अपने आप अधिलेखित हो जाएगा कॉपी की गई फाइल को देखने के लिए cat स्पेस test2 टाइप करें और एंटर दबाएं आप फाइल्स को भिन्न डायरेक्टरीज से और भिन्न में भी कॉपी कर सकते हैं उदाहरण स्वरूप CP space slash home slash Anirban slash A slash demo one जो कि फाइल का नाम है जिसे हम कॉपी करना चाहते हैं space slash home slash Anirban slash demo two type करें और एंटर दबाएं यह क्या करेगा कि यह फाइल demo1 को सोर्स डायरेक्टरी /home/anirban/arc से गंतव्य डायरेक्टरी /home/anirban में कॉपी करेगा यह demo2 नाम से फाइल कॉपी करेगा यह देखने के लिए कि demo2 यहां है ls space slash home /anirban type करें और एंटर दबाएं। हमारे ऊपर स्क्रॉल करते ही आप देखेंगे कि डेमो 2 यहां है आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन साफ करें यदि आप गंतव्य डायरेक्टरी में फाइल का वही नाम रखना चाहते हैं आप फाइल के नाम का भी उल्लेख नहीं कर सकते उदाहरणस्वरूप cp space home anirban arc demo1 space slash home slash anirban slash type करें और एंटर दबाएं यह फिर से डेमो1 फाइल को slash home slash anirban slash arc directory से slash home slash anirban directory में अच्छी तरह से डेमो1 फाइल नाम के साथ कॉपी करेगा डेमो1 को देखने से पहले ls slash home slash Anirban type करें और एंटर दबाएं यहाँ फिर से हमें ऊपर scroll करना होगा और आप देख सकते हैं कि डेमो1 फाइल यहाँ है फिर से आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन साफ करें एक और उदाहरण तब हमें गंतव्य फाइल का नाम देने की आवश्यकता नहीं होती जब हम कई फाइल कॉपी करना चाहते हैं यह मानते हैं कि हमारे पास हमारी होम डायरेक्टरी में test1, test2, test3 नामक तीन फाइल्स हैं। अब हम cp space test1 space test2 space test3 space slash home slash anirban slash testdir type करेंगे और एंटर दबाएंगे यह बिना इसके नाम बदले सभी तीनों फाइल्स test1, test2 और test3 को home/anirban/testdir डायरेक्टरी में सेव करेगा आप देखेंगे कि यह फाइल्स वास्तव में कॉपी की गई हैं हम ls space slash home slash anirban slash testdir type करेंगे और एंटर दबाएंगे जैसा कि आप देख सकते हैं test1, test2 और test3 डायरेक्टरी में मौजूद हैं यहाँ cp में कई विकल्प हैं यहाँ हम उनमें से केवल अति महत्वपूर्ण ही देखेंगे पहले स्लाइड्स पर वापस जाएंगे विकल्पों में कैपिटल R एक महत्वपूर्ण है यह एक पूर्ण डायरेक्टरी संरचना की पुनरावृत्ति कॉपी का कारण बनता है एक उदाहरण देखते हैं टेस्ट टेस्टडिर डायरेक्टरी के सभी कंटेंट को टेस्ट नामक डायरेक्टरी में कॉपी करने का प्रयास करें उसके लिए हमें cp space testdir slash space test type करना होगा और एंटर दबाना होगा जैसा कि आप आउटपुट मैसेज से देख सकते हैं साधारणतः हम कुछ कंटेंट के साथ डायरेक्टरी को cp कमांड से कॉपी नहीं कर सकते लेकिन -r ऑप्शन का उपयोग करके हम यह कर सकते हैं अब हम cp space minus r space testdir slash space test type करेंगे और एंटर दबाएंगे फाइल्स अब कॉपी हो चुकी हैं यह देखने के लिए कि टेक्स्ट डायरेक्टरी वास्तव में मौजूद है ls टाइप करें और एंटर दबाएं जैसा कि आप देख सकते हैं टेस्ट डायरेक्टरी मौजूद है स्क्रीन को साफ करें टेस्ट के अंदर कंटेंट देखने के लिए ls टेस्ट टाइप करें और एंटर दबाएं आप टेस्ट डायरेक्टरी का कंटेंट्स देख सकते हैं अब हम वापस स्लाइड्स पर चलते हैं हमने देखा यदि फाइल अन्य फाइल में कॉपी होती है जो कि पहले से ही मौजूद है तो मौजूदा फाइल अधिलेखित होती है अब क्या यदि हम एक महत्वपूर्ण फाइल को अनजाने में अधिलेखित करते हैं ऐसा कुछ होने से रोकने के लिए हमारे पास b ऑप्शन है यह प्रत्येक मौजूद फाइल का बैकअप बनाता है हम i इंटरैक्टिव ऑप्शन का उपयोग भी कर सकते हैं यह हमें हमेशा किसी भी गंतव्य फाइल को अधिलेखित करने से पहले चेतावनी देता है अब देखें कि mv कमांड कैसे कार्य करती है इसका उपयोग फाइल्स के स्थानांतरण के लिए किया जाता है अब देखते हैं कि यह कैसे उपयोगी है इसके दो मुख्य उपयोग हैं इसका उपयोग फाइल या डायरेक्टरी को फिर से नाम देने के लिए किया जाता है यह फाइल्स के समूह को विविध डायरेक्टरी में स्थानांतरित भी करती है mv cp के समान है जो हम पहले ही देख चुके हैं अतः जल्दी से देखते हैं कि mv का उपयोग कैसे किया जा सकता है हम टर्मिनल खोलते हैं और mv स्पेस test1 स्पेस test2 टाइप करते हैं और एंटर दबाते हैं यह test1 नामक फाइल को नया नाम देगा जो फाइल test2 नाम से होम डायरेक्टरी में पहले से ही मौजूद है यदि टेस्ट2 पहले से ही मौजूद है तो यह अपने आप अधिलेखित हो जाएगी यदि हम फाइल के अधिलेखित होने से पहले चेतावनी चाहते हैं हम mv कमांड के साथ i ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं मानते हैं कि हमारे पास अनिर्बाण नामक दूसरी फाइल है इस फाइल का भी हम टेस्ट2 के रूप में नवीनीकरण करना चाहते हैं हम mv space minus i space anirban space test2 type करेंगे और एंटर दबाएंगे जैसा कि आप देख सकते हैं चेतावनी दी जा रही है कि क्या टेस्ट2 अधिलेखित होनी चाहिए या नहीं यदि हम y दबाते हैं और फिर एंटर दबाते हैं तो फाइल वास्तव में अधिलेखित हो जाएगी हम विविध फाइल्स के साथ सीपी के जैसे mb का उपयोग कर सकते हैं लेकिन इस केस में गंतव्य डायरेक्टरी होनी चाहिए आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन को साफ करें मान लीजिए कि हमारे पास हमारी होम डायरेक्टरी में abc.txt, pop.txt और push.txt नामक तीन फाइल्स हैं उनकी मौजूदगी को देखने के लिए ls टाइप करें और एंटर दबाएं फाइल्स popटीएक्सटी pushटीएक्सटी और abc.txt यहाँ हैं। स्क्रीन को साफ करें अब हम इन तीन फाइल्स को testdir नामक डायरेक्टरी में स्थानांतरित करना चाहते हैं हमें क्या करने की जरूरत है कि mv space abc.txt space pop.txt space push.txt और फिर गंतव्य फोल्डर का नाम टाइप करें जो कि testdir है और एंटर दबाएं उनको देखने के लिए ls testdir टाइप करें और एंटर दबाएं आप फाइल्स एबीसी पॉप और push.txt देख सकते हैं अब mv में कुछ ऑप्शंस देखते हैं पहले स्लाइड्स पर वापस चलते हैं mv कमांड में -b या -backup ऑप्शन उपलब्ध हैं यह प्रत्येक फाइल्स के अधिलेखित होने से पहले इन्हें गंतव्य में बैकअप करेगा i ऑप्शन जिसे हमने पहले ही देखा किसी भी गंतव्य फाइल के अधिलेखित होने से हमें पहले चेतावनी देता है अगली कमांड जो हम देखेंगे वह rm कमांड है इस कमांड का उपयोग फाइल्स को डिलीट करने के लिए किया जाता है टर्मिनल पर वापस जाएं और ls testdir टाइप करें हम faq.txt नामक मौजूद फाइल को देखते हैं मान लीजिए कि हम इसे डिलीट करना चाहते हैं इसके लिए हम rm testdir/faq.txt टाइप करेंगे और एंटर दबाएंगे यह कमांड faq.txt फाइल को testdir डायरेक्टरी से हटा देगी यह देखने के लिए कि फाइल वास्तव में हट गई है या नहीं फिर से ls स्पेस testdir टाइप करें और एंटर दबाएं हम अब फाइल faq.txt नहीं देख सकते हम rm कमांड को विविध फाइल्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं टेस्टडिर डायरेक्टरी में दो फाइल्स हैं एबीसी2 और एबीसी1 मानिए कि हम एबीसी1 और एबीसी2 फाइल्स को हटाना चाहते हैं इसके लिए हम rm testdir/abc1 testdir/abc2 टाइप करेंगे और एंटर दबाएंगे यह abc1 और abc2 फाइल्स को testdir डायरेक्टरी से हटा देगा यह फाइल्स हटी हैं या नहीं देखने के लिए फिर से ls testdir टाइप करें abc1 और abc2 फाइल्स नहीं हैं आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन को साफ करें अब स्लाइड्स पर वापस जाते हैं चलिए सारांशित करते हैं हमने अभी जो कहा वो यह है कि एक फाइल को डिलीट करने के लिए हम rm लिखते हैं और फिर फाइल का नाम विविध फाइल्स को डिलीट करने के लिए हम rm लिखते हैं और उन विविध फाइल्स का नाम जो हम डिलीट करना चाहते हैं अब rm कमांड के कुछ ऑप्शंस को देखते हैं कभी-कभी फाइल सुरक्षित होती है जो आरएम का उपयोग करके भी डिलीट नहीं होती है इस केस में हमारे पास माइनस एफ ऑप्शन है जिसका उपयोग फाइल को डिलीट करने के लिए किया जा सकता है अन्य सामान्य ऑप्शन है माइनस आर ऑप्शन चलिए देखते हैं कि यह ऑप्शन कहाँ उपयोगी है टर्मिनल पर वापस जाते हैं डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए सामान्यतः rm कमांड का उपयोग नहीं करते हैं उसके लिए हमारे पास rmdir कमांड है लेकिन rmdir कमांड साधारणतः डायरेक्टरी डिलीट करती है उसके बाद ही वह रिक्त होती है यदि हमें एक डायरेक्टरी डिलीट करनी है जिसमें कई फाइल्स और उप डायरेक्टरी मौजूद हैं तो हम क्या करें rm कमांड से इसके करने की कोशिश करते हैं rm और डाइरेक्टरी जो हम डिलीट करना चाहते हैं जो है testdir टाइप करते हैं और एंटर दबाएं आउटपुट मैसेज से हम देख सकते हैं कि हम टेस्टडिर को डिलीट करने के लिए rm डाइरेक्टरी का उपयोग नहीं कर सकते लेकिन यदि हम -r और -f ऑप्शन जोड़ते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं rm rf testdir प्रेस करें और फिर एंटर दबाएं अब testdir डायरेक्टरी सफलतापूर्वक डिलीट हो चुकी है अगली कमांड के अध्ययन के लिए स्लाइड्स पर वापस जाएं cmp कमांड कभी-कभी हमें यह जांचने की आवश्यकता होती है कि क्या दो फाइल्स समान हैं यदि वे समान हैं तो हम उनमें से एक डिलीट कर सकते हैं और हम देखना चाहते हैं कि क्या पिछले वर्जन से फाइल बदल गई है इनके और कई अन्य उद्देश्यों के लिए हम cmp कमांड का उपयोग कर सकते हैं यह दो फाइल्स की बाइट दर बाइट तुलना करती है फाइल 1 और फाइल 2 की तुलना करने के लिए हमें cmp फाइल 1 फाइल 2 लिखना होगा यदि दो फाइल्स में पूर्ण रूप से समान कंटेंट है तो कोई भी मैसेज नहीं दिखाया जाएगा केवल प्रॉम्प्ट मुद्रित होगा यदि उनके कंटेंट्स में भिन्नता है तो टर्मिनल पर पहले बेमेल का स्थान मुद्रित होगा देखते हैं सीएमपी कैसे कार्य करता है हमारे पास हमारी होम डायरेक्टरी में सैंपल1 और सैंपल2 नामक दो फाइल्स हैं देखते हैं उनमें क्या है cat sample1 टाइप करें और एंटर दबाएं इसमें this is a linux file to test the cmp command text है अन्य फाइल sample2 में टेक्स्ट होगा और इसको देखने के लिए हम cat sample2 टाइप करेंगे और एंटर दबाएंगे इसमें this is a unix file to test the cmp command text होगा अब हम cmp कमांड को इन दो फाइल्स पर लागू करेंगे हम cmp स्पेस sample1 स्पेस sample2 लिखेंगे और एंटर दबाएंगे जैसा कि हम देख सकते हैं कि sample1 और sample2 दो फाइल्स में पहला अंतर बताया गया है अगली कमांड पर जाने से पहले स्क्रीन को साफ कर दें अगली कमांड जो हम देखेंगे वह है wc कमांड इस कमांड का उपयोग फाइल में लाइंस शब्द और अक्षरों की संख्या की गणना के लिए किया जाता है हमारे पास हमारी होम डायरेक्टरी में सैंपल3 नामक फाइल है इसके कंटेंट को देखने के लिए हम cat space सैंपल3 टाइप करेंगे और एंटर दबाएंगे सैंपल3 का कंटेंट यह है अब इस फाइल पर wc कमांड का उपयोग करते हैं इसके लिए हम wc स्पेस सैंपल3 लिखेंगे और एंटर दबाएंगे कमांड दर्शाती है कि उस फाइल में 6 लाइन्स सड़सठ शब्द और 385 अक्षर हैं ये कुछ कमांड्स थीं जिन्होंने हमें फाइल्स के साथ कार्य करने में मदद की यहाँ कई सारे कमांड्स हैं इसके अलावा प्रत्येक कमांड जो हमने देखे उसमें कई अन्य ऑप्शंस हैं मैं आपको मैन कमांड का उपयोग करके उनके बारे में अधिक जानने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ अब हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ चुके हैं spoken tutorial talk to teacher project का हिस्सा है जिसे भारत सरकार के एमएचआरडी मंत्रालय के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने आईसीटी के माध्यम से समर्थित किया है अधिक जानकारी spoken-tutorial.org/nmeict-intro पर उपलब्ध है यह स्क्रिप्ट देवेंद्र कैरवान द्वारा अनुवादित है तथा आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद